नमस्कार मैं नलिनी कुक विद नलिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे मसाला आलू पूरी और उसके साथ में एक दही की डिप तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स चलिए आलू मसाला पूरी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा हम देखते हैं हमने तीन मीडियम साइज के आलू बॉईल कर लिए हैं और उसे मैश कर लिया है एक कप गेहूं का आटा लिया है और एक टेबलस्पून बेसन हाफ टेबल स्पून अजवाइन हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला लिया है और नमक स्वादानुसार हरा धनिया बारीक कटा हुआ और एक टेबल स्पून हमने घी लिया है हमें उसके साथ में एक हम डिप बनाने वाले हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं दही एक कप लिया है और कुछ पुदीना की पत्तियां आप इसे फ्लेवर में कम ज़्यादा कर सकते हैं हाफ टी स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून हमने शुगर लिया है और नमक स्वादानुसार चलिए अब हम पूरी का मिक्सचर बना लेंगे सबसे पहले हम मैश पोटैटो लेंगे अब उसमें एक एक मसाले डालेंगे ये अजवाइन है इसको थोड़ा सा हाथ में मल करके डालिए तो उसका स्वाद अच्छा आता है लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला बेसन नमक स्वादानुसार थोड़ा सा घी और हरा धनिया अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा मिलाते जाएंगे कभी कभी आलू बहुत मॉइस्चर होते हैं तो ज़्यादा आटा लगता है और कभी कम लगता है तो इस हिसाब से हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे मैं और थोड़ा सा आटा लगेगा और थोड़ा सा हम एक चम्मच और डालेंगे कि अभी भी थोड़ा सा नरम है आटा हमें हल्का सख्त गूंदना है इसे देखिए हमारा अच्छा पूरी का डो बन गया है हल्का सा नरम और हल्का सा कड़क बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करने का है बस अब हम इसकी पूरी बनाएंगे हमने अभी सब लोइया बना ली है अब हम इसकी पूरी बनाएंगे हम एक प्लास्टिक शीट में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके ऊपर लोई रख करके प्लास्टिक शीट को बंद करके सिर्फ हल्के हल्के हाथों से दबाना है लीजिए हमारी पूरी तैयार हो गई अब हम इसे तल लेंगे आँच एकदम मीडियम रखिए बहुत तेज भी नहीं और बहुत कम भी नहीं देखिए हमारी पूरी अभी हो गई है अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे चलिए अब हम दही का एक डिप बना बनाते हैं सबसे पहले हम ये दही ले लेंगे उसमें थोड़ी पुदीना की पत्ती इसे हम ब्लेंड कर लेंगे हमने अभी पुदीना डाल करके दही को ब्लेंड कर लिया है अब हम उसमें बाकी के मसाले डालेंगे चाट मसाला थोड़ी सी शक्कर नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा लाल मिर्च अब इसे हम मिक्स कर लेंगे लीजिए हमारा डिप तैयार है लीजिए हमारा मसाला आलू पूरी और दही का डिग दोनों भी तैयार है आप इसे ज़रूर बनाइए खुद भी खाइए और सबको खिलाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलूंगी धन्यवाद